ute och simmar som är ute och simmar. Ja, jag filmar. Jag filmar. Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma. Nu simmar du bild. Du simmar ur bild, Kaj simmar ur bild inåt.